abaana abo ababiri abaana ababiri abo ono ono ono ava efuutu patulo eh. omanyi mukatabo kangaako mm, akatabo ako akagundi akawugenya eh, eh, ajiiko yavanga mukibuga baali bakiyita futu patulo abazungu bagendangayo waliyo obuyekera kati nobumenyi bwamateeka nga kajiiko kyavaba kati baaba ekitundu ekyo ate nebakituuma ekirala babazungu bali bakitumye futu patulo nti ekibuga mwebakolera nga <laughs> batambuliramu eh. nemubba oluguudo lwekatosi nemuluwayiriza byandaala eh, mujja kulaba mujja okulaba omuvuga naye bimwononekedde mwemulowooza mbwe ebikolimo byenkokokiri kuono owa new vision oyo ekimuliko oyo nebwa jasulako kati ennaku zabadde asula wani for the first time mm. as you wonder about winiigund kiza. kiza buganda does not feature at all in our politics for the first time minister of better <laughs> trade <laughs> ne federo yagitundiramuali mengo ne federo yagitundiramuagatiekugamba nti winiwini doesn't want to come back mm. she was humiliated women bakyawa ne bakyawa yatunulya banne bakoledde hmm. opposition leader agenda muswaga akolaki besi gye humiliated her fortunately for her bakazi bali marketable kakati agenda bweru yakolera ebintu anti yawagira eh, muntu hey. the highest against hey. Eh, mm. the highest she had got achifunyi ate bo bajinga nabaga nti mmwe tosobola gwe mwefu disi kujjawo oyo omukazi n'oleeta ono omukulu w'essomero you know we don't want this ayeye qualify brand hmm. gwe walabyeko mu ekereziya john popopo owokubiri bwe yafa ku myaka kinaana mu etaano baleeta waana oba wansanvu munaana ono bwe yavudde ko lizinga gwe baleese francis waana munaana oba wansanvu munaana era the world is used to anod pope anti baleta mukadde kwango ono eh yachi nkubulira mvubuka na alwa ndi kati ulitu mukadde eh, nabale no bawa eh, chance eh, bakadde no amala gwe bachi bo baleta chibachi mbaja kuba kwa yalita bale merede omuntu ngaze mu buyinza nkugamba never underestimate your boss omuntu yenna omuntu afuna allies ensita iza kusanyukira popo ali mu myaka nyaa ah, ah. no wakofunga mvubuka bwati toyinza kuva mu kumbaga noga ntikangende kumbaga ati nogenda ku funeral toyinza kujjawo oyo omukazi gwaloza banabiri abo ekibaleeta kiki bagundiandi kyekubulira sitera nyanzi mukubira munaku biri nadduka sitera nyanzi mubuuza nti muganda wakolawa kampuni gyakolamu si yeyakebo ya gavumenti kebo ya gavumenti yali sahabu gyeyatwala muganda wa nyanzi omanye nabatera eh, ekifaananyi gyenkikulage nga besi gyalina omuwala kugundi oyo nyanzi mukuba nimuteeka wali nyanzi was rehabilitated because of uh, the, the, the sister wa akolawo ekyamutwalibwa abeseji ekiki nkukubira amaloboozi agreement yawestage yo nyanzi talina gyalaga beba bad black bebani naye mumulowooza nti mwe mulowooza nti abaganda singa twali bwetutyo in fact bad black is better than nyanzi why yes have you ever seen the naked board of bad black Nyo mkazi wa mkulu nanda muuniversity na kati bakube ebyo byokka. Ye ye ambulira muuniversity. Bakube ebyo byokka. Ee hey, bakube ebyo byokka. Hey, eh, Have you ever seen bad, the naked body of bad black? Need the bad black ebya. Hazi si imagine. Mm. Na yono yo omulaba. Ani no chi bad black. Atala gawa. Ee. Mpulira nga atali muko. Ee. Of the two take a bad black. Tunyanzi. Bad black can tell me to yesoma. Eh, nyanzi ne bad black nga bagenze mukoti omulamuzi nababuuza nti can you set your academic background please ate bad black nayogeraki ajja bigiriregiriremuomulamuzi aba yaguseye bad black mu ekibonerezo kitono naye ono doo omuyunivesity doo mm. gundi mbwa nti byasomesa bwe bifaanana abasomesa baloje bajja beyambudde mu kibiina <laughs> <laughs> abasomesa baloje bannange abakazi ne bajja abasomesa baloje abaana bwe bazaala gundi n'asitama n'alaga abaana kubanga asomesa bayoloje mutuleke namwe the question of undestimating baganda abaganda balina buli omu bwe bamukomya tego olowooza nti dikula bwaba agenda owaabwe ku buko gyava ebyo byayambala byayambala hmm. baganda toyinza kubagamba nti wowemula okola otya nti yukani byanemupi lwaki besi yafaanana bwati otamusimba waabwe eh, at the end of the day people sit down mugamba buli nti kan we have nakugamba nti kyokyo lino malaaya kyokyo lino gyomusomeko mu itale yali malaaya yenyini ngaoyo bad black n'agamba nti wannaye nze nsabye gavumenti ya italy temutwala amagye mu iraq nze munzikirize ngende negatange ne sadamu amagye agajjeyo italian parliamentarian kyokyo lino anti kati bwobeera te n'omuwe muzafanna bwayo hey. Eh. nga yikyasobola okubaa hey. Eh. nga concession yeriko muwemuzi no tekisobokankugambye nti buli omwakuwala olwo okimanye gwenki mwerosa okulonda bwekubeerawo bayinza okuba nga gwe bakwagaza bwa vaisi niwesimba kubwa chama nebakuba bayinza kubanga bakuwagaza kyabavubuka at the end of the day people judge gwe walabyeko awerekera mu famire yaabe olowooza tebafumbirwa tebakola mbaga they have a very powerful family eyabanyanzi eyabanyanzi mm. wali omulabyeko nti nyanzi yasingawo omugole ati ndozero byasobola ate asobola ki ebyesinga ate ebyokuwemula erimu kisenge ate omuteeke mu kasi ogamba nti nyanzi yasingawo omugole kitaawe womulenzi aga nti sigalayo oyo tomuleeta waffe you see you take baganda for granted mm. esociety e- e- e etayina minzaani y'amaanyi every bad government esigala wano gogamba nti bana banyaga ettaka be basoose lwaki ettaka lyabaganda abanubbi tebalimalawo abakyole tebalimalawo abaki mm. nze nakulira kuzanoku nga kuliko bayitawo mukinubbi omunubbi yayina enkoko ewalize nanga nkoko ya boyiro ngaliwo kadugala ayina abaana bayitirivu nnyo enyumba eninaanyi yali yagondi ya sebbi endala yalifadulu mutani walifadulu yaliwo kati yeyajja ekinubbi kikyaliko aye kinubbi kiwekiri mwakijawo lwaki aa gavumenti oluwa gavumenti oluwanga omuganda akuba enyumba ngaaddawo ngaawambawo ye tatunda ttaka asitekinga busitekinzi tatunda omuganda tatunda ttaka kasitaba tema bwebati ngaenyumba bagikuba bagijjawo kakati gwe odda otya ewantu ngaenyumbayo bagikuba abo bebattanga abantu abo <laughs> bano tebamanyi strategy nti abaganda abo muleke batakinga for granted tamale ntwala mangu bangu abakedi aba friday batera kutandika mm. okukola bafunye mm. compromise mm. some hmm. sorts balinayo batnze nabayambi bakoze bakoze naye bakirumira ah. tebasobola nakumpayo yadde ekikumi nakuba akatambi nga bagamba nti akeedi tuzitwale twabawola sente abaganda abo baali baavu eh. naye akedi kyekipaking uh, naye omanyi kagende kadde aliwo okimanyi nti akedi nakugamba liwa buli abakiwakanya nti kabinenti uh, yali egenda kuteesa kw akedi ku mande eri naye abaana nebabakubira esimu nti babaitaga mu prime minister's office nekiwandiiko ekyo ekivudde mu trade babayolera mukkuba nekiwandiiko nebakiyuza abatagala akeedeza eggulewo naye kyasinza okunsanyusa omukazi yava mu amerika nebamugujja ku airport nebamutwala mwaizole sente eri kololo ayagala kwesimbawo mbalala eyo eh, mu western mukitundu ngaebamba bazeeyo kati omukyala agensi be bazze mu isolation center nemugamba nti wa nti tulina emotoka gyetulabye randikuluza yali kukoledde omulimu mulungi nnyo eh, naye onoova otya wano muninda awo the woman came out of the isolation center went and inspected the vehicle i think she paid it yesterday mm. ayagisasula ku mande kati eya isolation center obalooki mwaisolation center jiyavude eh. bagenzi mwaisolation center ni mamgamba ndi eh. tuline mmoroka jifagana never mwaisolation eh. center that's what I say hmm. ndi konda kiti yaba antubano elazaba antu ndi covid itali hiyo hmm, atenga jali atenga jali why hmm. if you know that we are going to war a serious war why don't you give soldiers guns hee kitegeza haji mwenza kutwala kitegeeza oba oyagala obatte oba teri lutalo if covid-19 is really serious issue hmm. baalibbye batya masks aba gavumenti bennyini tubuulireyo ekintu kya gavumenti kyeyakoze siriasire ekikulaga nti covid gyali anti lockdown bagibbiramu nti amata mm. <laughs> naye muli basajja newekaza noteka ku galubindi nga kampuni yo bajiwa amata if you don't pay today a debt may become a melody but it never decays olunaku lumbube be nze mbabuli kakati nze mbabuli ya ah, nemba gamba nti the conduct unless the president changes this current strategy aba bonna banational gundi ate kiyamba nnyo ne emmanuel katongole yetannafa bagenda mukubanga ono omukazi hmm. babo badduka mm, a change mm. president yalizaddewo a new committee Again. we don't expect relief tewakyali abawa mmere ekitegeeza refit collections before kati what we need is a committee that can have a new agenda of existence this is why mukatabo kange kano nkugamba mm. kano mm. akagundi kano mm. nti nze areas zendaba zemutasobola eh, eh, kali ku switch eh, mbagamba mm. nti olutalo we lugenda okuva tebaagala kulonda abantu opposition teyagala kulonda museveni yabawangula dda naba nrm tebaagala kulonda bemupis wy abantu babeerindidde babasasule kubanga mm. beyongeza emyaka ebiri anti nkugambye information esaculate nze babbi whenever there is a deal nga nakabirwa saba mu 7 cent ngabawa ekitegeeza we cannot erect you we nga you deviated from the party mm. omuntu kwe tulondo olwambulera yagenda olwa flag yagenda kuyamba party mu your political prostitutes mm. kakati mbagamba nti ne bagundi ba Bobby Wine yabo ba BSG tebagala kalulu bakagala mukavuyo eh bajizanya yes, tufu bayikina izi kubanza nkuga nti ne polisi eritayadi omusajja yangambye nti polisi yensambi yenene gyolaba temuli masanyalaze temuli mazzi mucovid bakola batya nti babuuzi saako ya polisi esasula emitwalo kumi ekumi mwagibba bebakubembaoko mbewunyi fetwalya sente zamu ah, ah, gabalimyeko okufundiriza abalya sente zamu abasaako obusungu bumalira kuffe abantu baba bulijjo kwe buli lwobaleeta hey. buli lwoba leta mm. ne bayiwa enyaanya ne bakola ki ne bafumula tiaga balina ekizibu balina ekizibu these policemen si bwe beeyisa bulijjo eyo eh, local defense yembadde ngimanyi bweti bwe yatuliningibwa okukola local defense local defense minance violence equal civilian toyinza kudyambwankadde n'ogikuulamu mannyo local defense bweti bwe yina okukola era bano ekibalwanyisa ku local defense yakyenji yenyini ye style yemu mu beroko defense bukedde neekuba ebifaananyi hmm. olwokuba ba directorates eza poliisi ezisinga obungi amagye gazitutte hmm. kakati bano abamagye luli baagala sente ziddeemu poliisi gye bali bazirye eza campaigni hmm. thats why local defense is discredited local defense kyekyo kyegitendesa erekayo emyezi esatu nebagireta nga hafu bwetyo bwekola mm. local defence minance violence equals civilians twamaleka nko ku messages amangu mangu kitange katendo bali kwera kunkutungula musiza uh, kwoli owuliriza uh, okay um, eh, abantu nabasinga ato batuusa leti ku mirimu eh. Eh, kati tata bangangambye nti sina kyakkola nja kutuuka leti basinza kuvaawo nkukunavunjamu Eh, nkutumidde daniel hey. selinya lukawe hey. agamba nti i didn't know uh, that kajiji hails from a foot patrol uh, town uh, ka, kajiko uh, uh, hails from a foot patrol count uh, i saw one of uh, the hotels in mbarabasi and, uh, and i got tamale naye nakalago anawona kakati abantu batandisa okubuuza nakalago tumulwanirire mu kitabo kyo nakalago yabaki nti nakalago hmm. nakalago nabagamba nti nakalago gwe baawa nabagamba nti nakalago eh. bamuteeka yeeno waggulu nga yakulira egundi e, okulwanyisa mungoota naye nga waliwo omuwala damali nga yenanyini kintu damali nga yenanyini kintu nakalago bamutaddeawo bwatyo kati nakalago olikyoagambye ntituyambe nakalago nabagamba nti nakalago hmm. kirabika kyava mukalago kano tiyalina akalago kawanvu oba nti omwana eyakulirawetudukako eh. salomo kasiba nti webalekwera kumukutu nawe kulamusiza <laughs> eh, munaffe mutekimagebyo kaba kuitan jajjange we bali kutuweereza <laughs> mukama wange oyo mulamusiza nnyo kakati senga amawulire tegabadde ngaabasajja abo <laughs> eh, ennaku zino senga tunyumirwa naye kati olwokuba amawulire gaabwe naye nga byonna bye bakola ekitidde era kumirimunayekankyogereko kubanga mubutuufu ku mulimu nteeka kubeerayo saa bbiri naye mba njagala ndabe gyamalira naye kamesegi kensindisikamuwe ekirala mwebaza okukeera mu studio n'obudde bwatuwa tulina kye tuyigamu oyo nno mukwano gwange mulunzi wa byennyanja eh. very young man aliso eh. enterprising eh. alinamu harvest ticket alina ebyennyanja biri mitwaera nabagamba akola mirimu gyeye nabagamba nabagamba nti mwegamba bulijagala hmm. anti abakongo bagala byanyanja bito n'abazungu bagala byanyanja bito olyabyerimire abyerundi abaliveni bajje hmm. alokinga ati bamwe siru mm. ayingire bukavu mm. kubanga bali bagala bitu ona birunda tumuvuma mureke ku kitoli yeye kole dirili anyono katende joseph musinzira ruga sangogwe yes katende sebo mukukulavu mwebaziza nnyo yebale nnyo okukubiranga tochi mwebyo ebibeerawo oba oli awo twandibadde abamu tetubifuna bulungi nakubitegeera mm. nze mwebaziza mwebaziza uh, muganda wange katendo werugasangonaye mbadde mbabuulira ngambagamba tekyentya mukalulu kano hmm. okugamba nti esaawa eyakafya etuuse ababobi waine mubajje ku bwokisi nga tebanabubala mukisobola anti balina kubala nga kafye tanaba e, anti kakati ate mulonze ddi kumi thats e, hmm. understandable naye munakisobola you need additional ballot boxes mm. yes kubanga nabaga nti ekisaawe ekirimu abantu abirimu bataanoanti eh, eh, eh, awo nga baprovokinga waloko defense nga nga balyoka babayoola <laughs> banoonya kavuyo amuteringiyo ababa bwe nche bagala bagala je kigwera bagala kavuyo waloza nti yebesije talumu okumuga nti koma unchi sa emirundi mukaga bakutu le mirundi mukaga bamuliko bantu mubamo bwaga yene yesu nyi zimu nyi zimu zimukwata aganye yinga lolo ye ye mirundi mukaga kubanga abantu bajja kutandika no muno nyakedda garanti bobo yagala okuloga mujja wale mekuzala gendo kwatebesije mungalo yaliko akafiisa emirundi mukaaga gwewali <laughs> omulabye eyo emirundi mukaaga omusajja mutuufu naye ate mm. yasobola okube kubanga bo bebuuza nti combination of bobi wine mm. and mugisa muntu mm. can they be the second runup bwe babanga bombi amaanyi tebagayina kubanga Bobi Wine bwabeera namba bbiri ku Museveni mm. aba people power temuvaamu opposition leader mm. ah, ah, kuba tebalina party mm. eh, kakati aba Bobi Wine obafulira party ekyokukola party kati kikyasoboka mm. is time bad agenda genda wabesije oba agenda genda wa gundi wa mugisa muntu oba agenda agenda yekka naye aba akoledde bwereere kuba tayinza kuntuulinga baki mm. bantu ba independent bamaze kutuuka muki mugundi mm. thats why akaana okajja mukyalo nokaleeta nokayigiriza okusimula enyumba nebakabba abasiru bagamba bukamuzeyo mukyalo gyenamujja naye amujjaeyo kati okozesa transport yo yabweroba okyataasaki sente zebatutyatnayenkugambyendiokumanya abasajjaabanaiti uh, pulezidenti beyawa batuuka ku mukolo nga n'ekikampuni kyabano mwe babbira nakyo kirina vaani enkalu mbuzijjudde nze nali simanyi nti abakazi basuma nali simanyi nti abakazi babba nali sikimanyi ah, mbadde sibalabanga ne mu bano eh. bakyami abatubula chairman yagala kwesimba mu Kampala tumanyiganye bulungi yabagambye mirundi mu lwanyi bwa ntalo nze nalwanako naye dda naye nawe omumanyi chairman omumanyi bwomungamba mutegeke chairman mwakolako mwenna awamu Uh, uh, mm, abatagala kumanyika <laughs> banangu muleke namwe nosanga eggwanganosanga evatikano evatikano eh. e, mm. papa gyali obukatuliki gye bwali badde bwerisa enkundi mm. nga sebo babisopo basaba balinga basamize ensi gyemuyina gyemukutte mungalo babiliyoni yazikirabu abasajja abamanya abayugumiza eggwanga lino naye nga akasajja kamu ka mirundi kabeekwesa ne mudda ku zuumu beekwese batiko ate waliwo anti olutya ye buli lwemulaba ababwerere mu kinaabiro antiopusi yabagamba mbu tekinologi oyo yakolera ku masimu esimu ne bweba yavuddeko mirundi yajogeza nedda sebo leka kulimba temuddamu kwonoona sente mwaleeta abacanada mwaleeta abayizi eri mwajja okuuma esouth africa kasita seti la yitiri kuata mm. nyimuzayo nezikuyingira mu mubiri obuuma ne bwonaaba ne bwotayambala tosobola kuduka nga baliwerere eh, oli akikola waliwo omusajja omukulu akikola yayogerera ku zoomu bwati waliwo nebagitewaliwo zoomu ne bagiteekako ekiro nempulira amaloboozi agaliko nentya n'okutya eh. natya eh, museveni asobola kukiz kubaza webali nyo wali nela mina fumiga tuliza mwohozi mwohozi wata kwa atafalu mwohozi wata kwa atafalu kufumi ya bantu wapo mstate house um, ujake na kumachanga mzei wa mbiye koko kujia wange chiinji kutumiki walwa nukubaita mwanguzi sorry joel eh, na eh, <laughs> mtumba eh. nabe na mtumba wakutumide bakuwa baziza nyo baganjo mkuku na mtuwe balize ono yaha ya vera chivuli na ya kuwe baziza omenimo guokola naba nabe nja ulo walwa nukubaita steven alika mwanga sibutemo kuweka wanga si utebo yes. na ya kutumi dea gama hey. ntia oh, wae nzo kuja kukusabila tamani mtisa hey. e, eh, tamani mtisa Aanti, abamu tamani mtisa ah, okumanya mirundi ya inama hmm. urutalo ululi wakati weri yoda nekate sumba mwenyika erioda soka natambu zobu tambi wange hmm. ntinze nkubani nemba kanti aa ah, bumbi bebamu erioda nekate sumba bumbi bebamu erioda wa uh, kubanga erioda na hiva mbunane vya gafi wasa sate eh, nolo hivye duwali hii tamanyi nti yali mugavine bamukula hmm. naye nva yazikwatamu kakati abo nzimpagira kani nyinza okwogerako kukateesumba lwansonga hmm. ye yavuddeyo nabaga nti abange fairo ziizi nebintu nze mumbadde muzitwala munkwateko mulabe hmm. golaba mukwatako do you believe nti ono mukazi yasuula banka ovaolo places wudugo tuntungamu museveni zase sogundi homwe ebatulege nti oyo watepobukalenaga nti ova olopulesensi agenza entungamu tesobola naye bakugamba eh, they have been relocated to politics because of fear of assassination